heute auf dem absolut beeindruckenden nächsten Global Climate Strike in Hamburg. Über 16.000 Menschen sind dem Aufruf von Fridays for Future gefolgt, trotz der Tatsache, dass unsere Behörden bis gestern noch mit Verbotsversuchen und Einschränkung der Teilnehmerzahl ähm, mit Drohgebärden die Demo klein machen wollten. Die Reaktion heute auf der Straße war eine große fünfstellige Zahl an Leuten, die zeigt, Klimabewegung ist noch da, die Probleme sind nicht gelöst, nur weil sie durch den Virus in der Sicht nach hinten verschoben worden sind. Ähm, ja, auf zum nächsten Global Climate Strike und äh, zu einer Klimabewegung, die gemeinsam mit den Tarifrunden im öffentlichen Nahverkehr, im öffentlichen Dienst für ein lebenswertes Leben und eine lebenswerte Zukunft für alle kämpft. dem antikapitalistischen Teil der Fridays for Future Demonstration. Ähm, es sind mehrere hundert Leute da, ziemlich große Demo, gute Stimmung. Ähm, es wurde in der Auftaktrede vorhin gesagt, dass äh, das reichste 1% für ähm, mehr für das Doppelte an CO2-Ausstoß verantwortlich ist wie äh, die ärmere Hälfte der Welt. Ähm, und das ist auf jeden Fall äh, was, was hier auf jeden Fall äh, die Leute auf dem Schirm haben. Ähm, unser Vorschlag ist, die Klimakiller zu enteignen. 30. Prozent so viel CO2 ausstößt wie die unteren 50 Prozent. Deshalb sagen wir Verkehrsrevolution jetzt, Klimakeller enteignen und machen uns hier für sozialistische Ideen stark.